calle llega la mala maña Armada de dura caña logras hazaña con musaraña Palabra tras palabra bien labrada por la labia Experiencias utilizadas en la maña que se conta Andando y andando por el terreno vengo mandando Acoplándome al asfalto y expresando lo que canto Yo traigo en alto es mi cultura representando Lo tengo y lo mando, mi verso loco lo estoy plasmando mañoso, ritmo agisoso Sado asociado en esta maniobra que se prolonga A través de la vivencia se adquiere mucha experiencia esencial vivencia, esencial vivencia, esencial vivencia para toda la descendencia, esencial vivencia, esencial vivencia, esencial vivencia que marca la diferencia. La vida es un misterio, una incógnita incógnita solución, algo difusa sin excusa De salida ponte lucha actúa con mucha maña sobreviviendo ante la lucha Lucha y piensa tener muy bien en cuenta que este loco mundo sigue dando muchas vueltas Voy buscando la respuesta, la jugada que está dispuesta Y encuentro la manera más adecuada con ocurrencia Diversas vainas para pensar, distintas formas de actuar Y ante cada circunstancia pasa algo elemental Anticipándose con sus mañas y mucha precisión tanto afán Cada quien se encuentra preparando muy bien su plan Tan tan tan tan tan, tanta táctica original Mala maña aplicada del inicio hasta el final Obsesa, cautelosa y precauciosa Fuerza agresiva, sañosa y poderosa No da de detona desde la fosa Una goma pegajosa, mala maña contagiosa Grita y salta mi gente goza Ya está esta mística, lírica, rítmica pista Que infesta en la tarima con la mímica del artista Palabras hechas trizas, impresas en previa lista las narraciones con artimañas previstas de la chispa con astucia, con carisma Ante cada vivencia en cierta circunstancia muy diversa Piensa en las consecuencias, sigue, sigue la cadencia Aplica pronto tu estrategia Certeza en el acto, trabajando con ahínco Mañoso, cauteloso y astuto Individuo genuino, nativo Desarrollando sus instintos como auténtico experto Atento ante cada aspecto Directo al punto donde se encuentra la acción Vengo con astucia ejecutando esa gestión Salgo bien librado ante toda situación Domino mi mala maña y con toda la razón Psicólogo, maniático, analítico, enigmático Aplico, placo, acoplo y lo torno carismático Hip hop, fino, vivo, mi lo dejo fijo Mi sentido muy conciso, preciso e invicto con muchos sigilos sigo Un enigma inexplicable, el camino sin sentido Que el destino puede marcarte implacable Y evidente que se siente en el ambiente Peligro inminente, mala maña anda latente De repente y de frente mala maña elemental Con principio callejero y liricalista para exportar Este poder escultural Escultura pura y neta Muy clara y original, malí, mañosa, arriba y sosa Osado asociado en esta maniobra que se prolonga A través de las vivencias se adquiere mucha experiencia Con el cover y caleto, mala maña se presencia la malas mañas. Rompiendo esquemas. Aquí en todos los esquemas. Esencial vivencia, esencial vivencia, esencial vivencia para toda la descendencia. Esencial vivencia, esencial vivencia, esencial vivencia que marca la diferencia. Que marca la diferencia.